Assoir avec les grands. Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. ajoelhar.